Друзья, всем привет! Э, кто следит за моими социальными сетями в Инстаграм и Фейсбук, знает уже давным-давно о том, что я выдвинулся в народные депутаты от партии «Слуга народа». Для кого-то сейчас это будет шок, его и в комментариях. Э, кто-то, наоборот, обрадуется и порадуется о том, что я иду кандидатом по 169-му э, мажоритарному округу в городе Харькове. Для тех, кто не разбирается, поясню. Я не иду по спискам от партии, я иду мажоритарщиком при поддержке партии «Слуга народа». Это разные вещи, поэтому, кому интересно, можете почитать для того, чтобы понимать, что это такое и как это работает. Значит, моими оппонентами на округе являются такие одиозные личности, как господин Грановский. Кто такой Грановский, думаю, объяснять никому не надо, кому надо. Оставлю ссылки, переходите, читайте. Господин Кирш, который является народным депутатом. А, значит, иду я по их округу, и поэтому мне нужна ваша поддержка. Для того, чтобы вы лучше понимали, э, что я хочу поменять э, в стране, я приглашаю вас 6 числа в город Харьков на встречу и подписчиков, и а, жителей города Харькова, и в частности Киевского и Московских районов. Приходите, а, будем встречаться в Радмире. Я думаю, все харьковчане знают, где находится Радмир. Также приедет меня поддержать э, Александр Дубинский из города Киева, который также идет мажоритарщиком от партии «Слуга народа» по 94 округу. Поэтому мы вместе будем а, присутствовать в Радмире, вместе будем доносить до вас информацию того, что мы хотим поменять а, в Украине. И просим вас прийти и поддержать Поэтому, ребята, ниже я оставлю ссылки, адреса, время, где надо быть. Вы сможете задать любые вопросы. Очень много а, в последнее время в интернете информации обо мне. Сможете задать э, лично мне вопрос – и по гражданству, и по службе в армии, и почему Каска наплакала за меня президенту. Все-все-все вопросы буду рад ответить, приходите лично. А, также постараюсь сделать стрим, если будет позволять интернет, а, чтобы те люди, которые не смогут прийти, видели, что будет происходить, а, кто будет приходить, какие вопросы будут задавать. Ребята, ниже ссылка на мой сайт, на Санек ой, на Санек.com.ua, заходите, регистрируйтесь, кто хочет быть волонтерами, кто хочет помогать. Очень нужна ваша поддержка. Читайте на сайте вся информация о том, что я предлагаю менять, информация о том, как зарегистрироваться, мне помочь и поддержать. Делитесь этим видео, жду вас в субботу в Харькове, приходите, будет интересно. Я Олександр Дубінський. Я Ольга Василевська Смаглюк. Я Макс Бужанський. Я Олександр Куницький. Я блогер. Я телеведучий. Я журналіст-розслідувач. Я писатель і історик. І ми йдемо разом. Ні, не на стадіон, так стадіон. На округ, так на округ. Ми йдемо до Верховної Ради, і ось наша мета. Побороти феодалізм на місцях. Не боротися з корупцією, а перемогти її. Остановіть реванш старої власті. Підтримайте нас. Вижгород Буча, Іванків, Полісся та Славутич. Чечеласький, Амур, Дніпровські райони Дніпра. Київські та Московські райони міста Харкова. Васильків, Глеваха, Мархалівка та всі-всі-всі. Плюс цінності та ідеали. Плюс повернути довіру до правоохоронних органів та влади в цілому. Плюс нова історія України. Плюс нові обличчя в парламенті. Мінус Москаленко та місцеві князьки. Мінус Грановський та Кірш. Мінус. Замглави фракції БПП Курячів. Мінус Кононенко, Засуха, Баласинович, Одинець та Сабадаш. Вони вже з- зробимо їх разом.